桜の山の里を見渡すたきりたううううういるてくたばのれんといれんときあむ ろきれいにの声の届かないよここは歌べてかねのおみそのだとはよこんにちはこんばんは んはありがとうおはようこんにちはこんばんはありがとうおはようこんにちはこんばんはありがとうおはようこんにちはこんばんはありがとうおはようこんにちはこんばんはありがとうおはようこんにちはこんばんはありがとうおはようこんにちはこんばんはありがとうおはよう たい横くをしても人をずれ Thank you. nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn